Voilà encore une nuit à l'hôtel, on n'est pas loin de Jacksonville. Demain on redescend la côte euh, est de la Floride jusqu'à Miami avec un peu de chance. Et puis euh, là-bas on verra. On fait petit arrêt à Saint-Augustine, c'est sur la côte est de la Floride. C'est la plus vieille ville euh, des états unis Elle a été fondée en 1545, 65, un truc dans le genre. Et euh, donc il y a un vieux centre avec des petites boutiques et tout ça, donc on se balade un peu, on fait un peu de shopping. petite pause déjeuner à Daytona Beach. Et ensuite on continue vers euh, Orlando. l'aurez deviné, on est à Miami. Et ça, c'est Miami Beach.